Так или иначе, про такой прикол, как Гаррис Мод, наслышаны все, да? Короче, я как-то рассказывал про историю Гаррис Мод, как он начинал свою историю и всякое такое. Оцените видос, он вам зайдет. Так вот, там я упомянул некий GB Мод. В русском сообществе о нем никто не знает и ничего не слышал. К счастью. Я не знаю, есть ли в этом смысл, но я хотел бы вам рассказать о конкуренте и заклятом враге Гаррис Мод. О, ладно, это слишком громко сказано. Сейчас мы будем больше рофлить, чем что-то узнавать. Добро пожаловать на канал Росголд Студио. Меня зовут Сан Саныч, и мы начинаем. What is JB Mod? JB Mod is recognized as the first source code modification ever to be released for Half-Life 2. Для тех, кто не понял, это видео про JB Mod, которое есть на их официальном канале. Но смысл мне давать вам этот видос, если почти никто из вас не знает английского, а субтитры мне лень делать. Поэтому поясню вкратце. GBMod, не поверите, является модификацией для Half-Life 2 и бла-бла-бла. Давайте к более интересному. GBMod позиционирует себя как крутой аналог этого вашего Гаррис мода. На официальном сайте так и встречаются всякие мимасы, которые обсирают своего конкурента. Я хотел бы вам показать, чем же может похвастаться GBMod, но здесь ничего нет. Какой геймплей? Я не особо хочу делать акцент на этом. Вы видите разницу? Я нет. Она вроде есть. Ладно, хватит с этого. Давайте уже разберемся, какие картинки делает сообщество GB. О, мама, боюсь, YouTube не так поймет. А это я ведь с официального сайта беру. Ладно, давайте посмотрим награды. Ну, все с чего-то начинают. Короче, давайте перейдем к сути дела. Что такое GB-мод? Забейте, это обычная шутка. Проект давно уже не активен с 2012 года, да и их деятельность можно понаблюдать на их YouTube канале. Хотя как-то этот проект светился на Steam Greenlight. Ну, я действительно надеюсь, что это шутка. Итак, теперь вы узнали о каком-то шутливом конкуренте. Блин, это вообще конкурент? Итак, теперь вы знаете про GBMod. Пригодится ли вам эта информация в будущем? Конечно же нет. Поэтому ставьте дизлайки, если вам не понравился видос. Хотя какого хера вы тут еще делаете, если видос не нравится? Но ну все же, если я вам поднял улыбку или было интересно, то поставьте пожалуйста лайк. И не забудьте подписаться на канал. А еще заходите к нам в группу ВКонтакте и в Дискорд канал. Там-то я с вами поболтаю на всякие темы и приколы жизни. Андрей. Да. Расскажи, пожалуйста, шутку. Смешную шутку? такую. Шутку. Да, чтобы я посмеялся очень громко. Жопа. <laughs> Не смешно. Пошел нахуй. Это был канал Rose Gold Studio. Меня зовут Сан Саныч. Всем пока.